Hello oh, Happy, Happy Learn English with Happy English Corsion. Hello Happy Yours, kita ketemu lagi nih. Kalau yang kemarin kita bahas tentang positive sentence dan juga negative sentence in simple present. Kini saatnya nih kita bahas tentang interrogative sentence in simple present atau yang kita kenal dengan kalimat pertanyaan dalam tensi simple present. Maka page-nya adalah yang ditaruh di awal sendiri adalah do or does plus subject Plus verb one plus object, question, mark, tambahkan tanda tanya. Nah, seperti biasa, do, does ini juga harus mengikuti subjeknya. Kalau subjeknya are you, there we, maka akselernya menggunakan do. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, name of person or singular noun, maka akselernya menggunakan does. Oke, okay? remember about that. Now, we are going to the example of simple present. Contohnya, pertanyaannya nih guys Do you take my cap? Apakah kamu mengambil topiku? Kita analisis bersama ya Do sebagai auxiliary You sebagai subjek take sebagai verb one and my cap sebagai objek. Jangan lupa kasih question mark atau tanda tanya karena kalimatnya pertanyaan. Do you take my cap? kalau jawabannya yes, maka langsung jawab aja yes I do. Tapi kalau semisalnya no, kalian jawab aja no I don't. Nah, sekarang kita masuk nih contoh yang kedua. Do they burn any corns? Artinya adalah apakah mereka membakar jagung? Kita analisis bareng-bareng ya. Do sebagai auxiliary, they sebagai subjek, burn sebagai verb 1, and icon sebagai objek. Maka dia masuk ke interrogative sentence. Seperti biasa, kalau memang jawabannya adalah yes, maka langsung jawab aja yes they do. No, they don't. Nah, sekarang kita masuk nih guys ke contoh yang menggunakan das. Seperti biasa, ingat-ingat nih, kalau contohnya kalimat atau subjeknya nama orang, maka kita menggunakan das. Oke, okay? does Miss Adinda look at you? Kita analisis lagi nih. Does sebagai auxiliary, Miss Adinda sebagai subjek, look at sebagai verb satu, and you sebagai objek, Jangan lupa tambahkan question mark atau tanda tanya. Artinya, apakah Miss Adinda melihatmu? Kalau jawabannya yes, nah langsung jawab aja. Karena Miss Adinda berarti kata gantinya adalah she. Maka jawabannya yes, she does. Kalau no, no, she doesn't. Nah, yang terakhir nih guys, does he buy fruits? Apakah dia laki-laki membeli buah-buahan? Kenapa pakai das? Karena subjeknya adalah he. Kemudian tambahkan verb satunya by dan kemudian tambahkan objeknya. Jangan lupa kasih question mark atau tanda tanya. Apakah dia laki-laki membeli buah-buahan? Kalau jawabannya yes, tinggal dijawab aja. Yes, he does. Tapi kalau no, tinggal jawab aja No, he doesn't. Well done, itu dia guys, interrogative sentence in simple present. Nah, buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris secara intensif dan lebih mantap lagi, ada baiknya nih kalian datang ke Kampung Inggris hj 1 Sekarang di New Normal Education ini, Kampung Inggris hj 1 sudah membuka kelasnya kembali loh. Jadi silahkan daftar ya, dan rasakan nih sensasi belajar bersama tutor yang spesial. Thank you, bye-bye.